Anišej, nek skupi Ekipa Bela Lađa u sastavu Eman Hođić, Aziz Baručić i Anis Hođić. Naš stručni žiri, Nermin Buzić predsjednik, Damir Pašić član i Amar Tutić. Da li nam je žiri spreman? Evo, žiri nam je malo zaspao, ali je Pixi probudio. Pe la Lagea spre Mlin нас не были это самое.